je m'appelle Ismaël Dramé, j'ai 32 ans et mon profession, c'est un agent immobilier. Je l'ai depuis 2010. Bon, j'ai des autres activités, comme des transferts d'argent, ou bien même euh, être un collaborateur avec les banques depuis fin 2014 jusqu'à nos jours. Euh, bon, actuellement, les salariés, ils sont presque à 7 personnes. Hein. Il y a 7 personnes qui sont ici. <laughs> Euh, moi, je suis un arabisant. J'ai mon bac en arabe, mais sauf qu'on débrouille avec. <laughs> comme mon travail là, c'est des gens d'héritage, comme c'est mon papa qui le faisait avant. Euh, j'ai continué toute l'activité après son décès, comme la gestion immobilière, des trucs comme ça. Avec, avec, cette gestion immobilière, bon, vraiment, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonds. Parce que souvent, bon, on trouve euh, avec des propriétaires euh, qui veulent faire des finitions, parce que souvent, tu trouves des gens qui sont fait tous les maçonneries, mais parfois, ça reste des finitions comme carrelage, peinture, des trucs comme ça. Bon, parfois, ils nous, sollicitent pour qu'on fasse tout ça, mais bon, comme avec le fond, bon, vraiment, on ne peut pas, on, peut pas engager. Bon, à part mon métier comme agent immobilier, j'ai commencé les transferts euh, avec la WARI. Bon, finalement, euh, j'ai eu un contact avec des correspondants de microcrête qui euh, étaient venus ici me voir. On a un peu discuté bon, euh, sur les commissions, des trucs comme ça. Comme c'était intéressant, nous sommes engagés avec Microcrète. Au départ, euh, il nous faut un, déposit, genre comme fonds de roulement. Bon, avec ça, euh, avec Microcrète durant tous ces temps, comme eux, ils voient que vraiment nous sommes partants sur ça. Bon, ils nous ont accordé des découvertes pour mieux gérer la plateforme. Souvent, bon, avec les clients, parfois, c'est eux-mêmes qui nous exige euh, avec quels euh, opérateurs il va. Ici à Dakar, bien vrai, il y a tellement de transferts qui sont ici disponibles. Mais parfois, dans les régions, il n'y aura pas. Donc, eux, ils cherchent à voir est-ce que avec l'opérateur que je dois envoyer, est-ce qu'il est disponible chez moi ou bien est-ce qu'il est disponible là où le bénéficiaire il est. Les opérateurs que je représente actuellement, il y a Wari, Microcred, Johnny Johnny, mais avant, euh, j'avais comme western euh, Monogram Ria. Bon, en fait, euh, pourquoi j'ai tout laissé Parce que vraiment, comme western Monogram Ria, les transferts internationaux, ça demande tellement de fonds. Bon, supposons si un client vient, quand tu le payes, pour avoir ton argent, il te faut encore 112 heures. Bon, imagine-toi, bon, bon quelqu'un qui a des petits sous, bon, il peut pas encore laisser jusqu'à trois jours encore pour récolter ce fonds. Bon, donc, il nous faut à chaque fois la liquidité pour mieux gérer ou pour mieux satisfaire nos clients. Euh, si le client vient et dépose 10 000 pour quelqu'un qui est à Tamba, bon, les 10 000, c'est pour le bénéficiaire. Mais il le faut encore 700 pour la euh, commission. Bon, c'est cette commission, ou bien c'est sur cette base qu'on partage euh, avec l'opérateur. Bon, il y aura les pourcentages, bon, il y a 26%, parfois il y a 27 jusqu'à 28% comme euh, microcrédit actuellement, bon, il y a euh, des gens euh, qui veulent faire des prêts comme crédit. Bon, souvent, il y, a- des gens aussi qui veulent faire des épargnes comme épargner leurs fonds. ce qui est là actuellement comme travail, bon, prend les dépôts pour les clients qui honorent leur crédit. En même temps, parfois, bon, il y a des clients aussi qui font des épargnes Parfois, ils passent euh, pour faire le retrait. Bon, actuellement, on a des tablettes avec nous, euh, avec quelles euh, que, que nous a donné pour, faire, pour effectuer les, les, ouvertures des comptes. C'est un pré-ouverture. Bon, si le client vient, on prend, ou bien on l'explique tout ce qu'il faut fournir pour avoir un compte chez Microcred on prépare tout. Et c'est Microcred même bon, qui effectue les ouvertures de compte. C'est chaque ouverture, on a des commissions. Actuellement, avec microcrédit, je suis à mon troisième crédit. Au début, euh, c'était à 5 millions, deuxième fois à 8 millions. Actuellement, je suis à 12 millions. Bon, le crédit, ce qu'il finance actuellement, euh, juste pour renforcer euh, les mouvements de mes transferts, Bon, comme en tant qu'agent immobilier, parfois euh, j'aurais besoin de quelque chose juste bon, pour, euh, euh, pour, pour, faire des finitions des chantiers mm, avec les autres payeurs. Mais actuellement, vraiment, j'aimerais bien avoir plus de fonds pour plus gagner là. Bon. Vraiment, Inch'Allah, j'aurais des suggestions à, remettre au microcredit, vraiment. Bon. <laughs> Mais actuellement, vraiment, j'aimerais bien recadrer sur ces trois trucs là, comme agence immobilière transfert d'argent, euh, commencer une autre chose euh, en tant qu'agence de voyage. J'ai déjà euh, les papiers. Non, ça ira. avec nous, Inch'Allah, il n'y aura aucune demi-mesure. Si on engage quelque chose, c'est à, à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure ici. <laughs>